Je fais le tour de ma maison. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Je descends l'escalier. Je descends l'escalier. Je sonne. Je suis mes pieds. Je suis mes pieds. Et je rentre. Oh. Oh. <laughs>